Ladies and gentlemen, welcome, welcome to the channel. To the channel. Please subscribe with notifications on. Are you ready? Ito po yung uh, yung time po na kami po ay pumunta sa may mga karagatan po na part po ng Sarangani province. Dito po sa Mindanao, kami po ay naligo kasama ang aking mga pamilya. Pamilya? Mga anak, asawa, ipag, pamangkin at apo. Yan po nakikita po ninyo kami po ay nagpakuha ng litrato sa tabi po yan ng isa sa karagatan ng Sarangani.